estamos no buraco 1, este é o buraco onde iniciou o jogo. É um buraco tendencialmente difícil para se sair. Tem, tem vários obstáculos que entram em jogo na saída. À direita temos três cedros, cuja, cuja a trajetória pode alterar o, a, a direção da bola. Também é out of bounds, ou seja, fora dos limites, caso a bola fique ali, é perto de uma pancada. Em frente ao green temos o muro, também não convém passar muito o buraco, senão a bola encosta ao muro temos uma penalidade. E à esquerda, o buraco até é relativamente aberto, mas tem um, uma densa relva. O ideal aqui é que a bola voe e aterre mesmo no centro do brinco. Vou-te exemplificar, pois já gastou. Não é preciso um swing muito forte, basta um meio swing, são 70 metros, Olha, foi all in é? é o primeiro all aqui. A bola entrou no buraco.